I'm sorry lady. I'm sorry les deux. That gives me hata kusikia. So how have I not heard this song in such a long time? Wewe nasikiza nini? Anyway, good morning everybody. Eh, ama Rajesh fungua leo. Take two. <laughs> Ah, uh, sasa tu naitwa nani? Kawaida. Mmenirushanisha hapo. <laughs> Fungua show. Uh, <laughs> once again, welcome back to Social Friday. Kwa majina Rajesh the DJ, Mr. Good Vibes. On my right, the one and only Color Me yeah! Yes, unaona umeweza. Nimejaribu, nimejaribu. It's a very good baby boy. Acha mm. ni yes. I'll practice more. Uchunguze hiyo story. Mm. Sasa unaweza kuwa present. Ah, by the way, nimeona. Mm. Aha. Yeah. Sawa. I'll check on that, check on that. <coughs> Hadi sauti imepata. hey, karibu sana. This is hashtag Social Friday as Rajiz, the DJ has said. Fun fact, for a very long time nilikuwa namwita DJ Rajiz. Very long time. Kumbe hakuna kitu kama DJ Rajiz. Mm -hmm. You are right. Na nilikufanya sauti. No, Imagine hadi ukarekod. <laughs> no, wait, wait. That's not what I'm complaining about. Mm. But yes, nilifanya the wrong sound. <laughs> <laughs> Nikasema DJ Rajiz. So venye nilimpatia akanyamaza. Rajiz sijui shida yake inakuwa ni gani. Alinyamaza tu. So nikamuuliza siku moja, why are you not using the sound? Je, hakuna mtu kama DJ Rajiz. I'm like, oh, it's a me problem na usemi. But now that I did the right thing, mbona utumii? Nimechange laptop. Nimechange laptop. Hashtag Social Friday, please interact with us. I will be reading your comments in a little bit, but let's say hello to our very first guest of the day. Sasa. Yes. Karibu sana. Thank you. <laughs> Oh, umekuwa serious bwana. Relax, <laughs> yo. Mimi nakuanga serious hivyo na live. Aje sasa. <laughs> Eh, hapana, Sasa unajiki kwetu hmm. mrembo kama wewe, wewe niongelesha hivi alafu na ah, niko poa. No lazima nikuonyeshe confidence, ndio maana nikikuongoza utasema ah, wacha niongoze mazee, unaona eh? <laughs> Umeingia na hapana, mimi na kuanga hivyo by the way yeah. yeah. Okay. Na kuanga hivyo si eti leo ama nini. Eh. Hivyo tu hiyo ni hali yangu kawaida. Uh -huh. Yeah. Okay. Yes. wanakuita nani wewe? Okay. Kwa china ya usanii ama okay. Nianze na usanii ama nianze tu na personality kwanza? Tunaweza anza na M-Pesa. Oh. Eh. Eh. <laughs> Yembezi niope namba basi mconfirm. <laughs> Ah, ora tuma 10 baba alafu ndo tuone. <laughs> He was not ready for me today. Uh, really? Uh, oh, eh. ndatuma oh, ndatuma sasa mia ndatapo. Wewe. Yes. Ah, sorry nilikuwa nimesema thao. So ndio ukidouble eh, mm. yeah. Lakini sasa jinyo umeomba cha kwanza ndio tutapeana. Ama ni ukweli. Ama yote apika nyuma ya 10, si ndio? Ni sawa. Sawa sawa. Hai, jiseme yes. kindly. Introduce okay. yourself to the people. Okay, this is Yaya Comedy. Mm -hmm. Okay, in short Yaya Comedian. Okay, kando na usani, mi nafanya ukulima tena biashara, Sunaona? mm -hmm. so ukinipata hiko na ingine tutapata, kama ni biashara tutafanya, ukinipata kwa usani, tutafanya mm -hmm. yes. Sasa mm -hmm. kwa majina kawaida kamili yenyewe inaitwa Douglas Wafula Kibeti. Aha. Yes. Aha, aha. Okay. Nikuulize tu swali. Yes. Eric Omondi hivi venye anapeana unga na alafu anajikuta ameshikwa, kwa maoni yako kunaenda aje hapo? Okay, unajiki mimi napenda Eric Omondi Eric Omondi ako real, mm. unaona? Mm. Hata kama watu wanamtupia mawe wanasema nini but mm. mimi najua Eric Omondi ako real. Mm. Yes. Okay, kujitolea kupeana juu ulipata kwa society, unaona? Mm. Na kila kitu kwa hii dunia inaishia hapa kwa hii dunia Yes, mm. Hakuna mtu alizaliwa akiwa nazo. So Eric Omondi alipata kwa hii society. Unaona? mm. na wao ndio wanamsupport. Mm. That's why anaamua kuwarutishi mm. kuwarutishia mkono. Mm. So huwezi kula leo mwenzako analala njaa alafu unasema niko sawa. Unaona? Mm. Yeah. Eric Omondi ako sawa. Okay. Yeah. So na kwa uh, ah, meanwhile this is Rajesh the DJ. Only DJ. Yes, DJ. yes, yes. Yeah. Douglas, umesikia, mm -hmm. he's a comedian. Yeah, yeah. So kabla toke hapa tunafaa kuwa tumecheka. <laughs> by the way. Ushacheka. <laughs> <laughs> Tunaona skit fulani hapa, hebu tueleze what is happening here, what is going on? Unaenda na mbona uko mstuni? Ah, ah, sasa unacheki sasa hii ni dedi ya ushago. Sasa unajua hivyo. Hawezi peleka mtu sijui Kembizki ama nini, mvuke iko chini. Sasa the best place ya kupata mtu unapeleka wapi? Wewe. Si mnapatana huko. Wewe. Area, Romantic. Yes. Yes. Where that is. Mm. Karura. Hmm so unaelewa hizi vitu <laughs> lazima mziki icheze kama kama yenyewe si ndio <laughs> haya kuona unapiga simu unajaribu sasa explain to us hii kitu unafanya so hapa hilo mm. hilo umepanga date hauna mfuko mbona hujafunga zip sasa hiyo ni gladi ya ushago. naona watu wa shamba jamani. Ah hapana, watu ufunga zipo <laughs> hata nani. Hapana, sasa unacheki hata mshipi sina, mshipi sina. Leo ndio tu nimeomba tu acha niende tu anione jamani, lakini mshipi sina. Yes au nikitoka hapa mnanichangia mshipi <laughs> ehe unafanya nini hapa okay hapa nimekuja date na kamrembo yako sasa kanakuja ehe yes sasa hapo ni kunegotiate tuone vile kutasonga mbele. <laughs> Mambo ikijemuka mbele ni sawa. Amesema kunegotiate. <laughs> Wewe, okay, all right. Okay. So, yeye yeah, pia ako part of ya comedy ama huu ni mtu anje? Yeah, she's part of comedy. Uh -huh. Yes. Okay. I hope akikuja jua kwa studio mm. atatuambia kama hiyo negotiator mwenyewe ni nani eh, hapo. Eh, eh, kama negotiators zilienda. Eh. Haya, wacha tufanye hivi. My very able team up in the gallery I want to call sasa viewers wa, wasikie kunaenda aje. Mm. Keep it hashtag social friday. In conclusion, negotiations ah, hapana, ndauliza madam. <laughs> so nini ili inspire? nini Valentines yenye ilikuwa ina inspire. Uh, hata uh, hii sio Valentine. Mm. Ni nyuma before Valentine. So unaona sasa kuna practice before Valentine ifike. So unaona? Lakini unfortunately Valentine haikufika poa. Oi. Yes. Oi. Tunaona amenikosoa hapa ati oh kufaa sijui nini. Sasa unacheki. Mm. Ushako ukishafaa nguo umefaa. Sio lazima angalie kwa sababu ngasi ni safi. Ni safi. Ni ukweli. Yes. And that's it. No no. Mm. Okay. All right. So uh, tunaweza kupata wapi ya ya Comedy on social media? Okay. Kwa social media okay, mm. ndani unaenda kusema tutakupata wapi? Sawa. Kama ni kwa social media. Eh. <laughs> Yaani kwa Sasa Video utanipata kwa okay, YouTube ni Yaya Comedy Channel. Haya. Nitasema okay, YouTube Yaya Comedy Channel, Facebook Yaya Comedy Channel Kenya. KE. Mm ya Kenya, sawa? Mm Alafu na um, wapi kwingine? TikTok Yaya Comedy Channel, uh, Yaya Comedy 2. Yaya Comedy 2 TikTok. Mbona tu? Si one. Okay. Okay. Two, inamaanisha huwezi ishi peke yako, si unaona? Eh, lazima ukue wawili, si ndio? Sasa ndio nikasema ah, ah, hmm. lazima niweke two. Mm -hmm. Yes. Because two is better than one. Two, is better than one. Okay. yeah, hata wewe una pia wewe penye unakaa. Okay, hope you are already taken, si ndio? Ajanioa hajakuoa eh. so why are you laughing it's true hajanioa eh. hata wewe unaona tu mwenyewe ukaa peke yako mmoja uwezi si ndio ah tunasukuma tu ni hmm. kusukuma lakini uwezi si ndio kwa sasa naweza mm. maybe naweza shindwa baadaye mm. sasa ni nini na nyinyi mi si nimewaambia okay, tu hold on, hold on. sunaona aliniuliza mbona umekuja okay mi nakuanga hivyo lakini mm. sunaona hata ukinijibu naangalia chini mbona naangalia chini Naangalia nikufikiria nafikiria. DJ angalia tuone. Aya ni nijibu sasa. Eh, ni Nijibu sasa. Aya rudia swali. Watu Mlike okay. Hapo nijibu sasa. <laughs> Ni nini sasa? Hizi ni vitu gani? <laughs> Unaniangalia mimi wapi? <laughs> Okay, rudia swali basi okay. kujibu. Yeah. Mbona yes, umesema unasukuma maisha, si ndio? Yeah. Lakini kwa, kwa hali ya kusukuma maisha mm. Sunaona ni ngumu, si ndio? Lazima utafute mtu Okay, kwa na mtu ni, ni vizuri, nasikia fiti fiti, but sioni kama. Sijasema utafute mrembo mwenzako. We? <laughs> Bado napinga hiyo katiba, sinaona. We, we, we, we, we. <laughs> Yes, mnazaishi wawili lakini sio mrembo mwenzako. Mimi napenda miti. Unapenda? Eh, sana. Hata pia mimi napenda sana. Hmm. <laughs> Sioni kama amenipata nimesema, lakini ni sawa, acha tuendelee tu. Yes. Yes. right. Mm. Uh, ulikuwa natuambia TikTok, YouTube? Okay, TikTok mm. nimesema Yaya Comedy 2. Mm -hmm. YouTube Yaya Comedy Channel. Mm mm-hmm. -hmm. Aya, Facebook Yaya Comedy Channel KE Kenya yani. Mm. Yes. right. Na wewe tunakupata wapi kwa mtandao? Kwa mtandao? Mm. Nimesema TikTok. Wewe as in wewe okay tu, sawa basi. Unataka ama una kupeana private. Una oh, ni sawa basi. private ni business account. Sasa hiyo tutapika biashara kando. Okay. Na uwezi jua biashara gani. Okay. Yes. Unataka kusalimia watu kwa TV? Hapa ama hapa? <laughs> kwa TV. Wapi kwa TV? Eh. Okay. Mm -hmm. Sasa unajua ukisema kwa TV mimi nitaona ni huko. <laughs> ni huko. Oh, ni hapa. Eh. Eh, si watu wangu. <laughs> watu wa Pongo mnanipata, watu wa Kenya yote mnanipata. Mimi nika hapa ku hustle mazee, na lazima tusaidiane. Kama unaniona saa hizi, make sure umeklik kwa YouTube, hata kama una bundle fulisa tu bundle, alafu unitafuta hapo uklik. Ukisha kliki, basi tusonge mbele na Wahondo wote, sawa sawa. Okay, by the way, mimi nakuanga msosho kwa kila mtu. Ukinikuja ni personal, ukiwa na kaishu tunasasort Hmm. Lakini usiombe kitu kubwa yenye sina urgently. Ah, okay, sawa. Yes. Okay. Tumeshukuru. Asante sana. Asante. Sasa tu, wacha tupate mrembo alafu atuambie kama negotiations venye aliona kulienda. Saa kuje. Eh, atakuja tu sahi. Hashtag Social Friday. <laughs> Don't go away.